Quand tout s'est arrêté, j'ai su prendre les bons virages et saisir de nouvelles opportunités. Je me suis battu, jour et nuit, pour que cette idée dans un coin de ma tête s'exporte maintenant au bout du monde. Moi, j'ai presque rien changé. Je me suis juste réinventé. Et même si tout le monde m'a dit c'est le pire moment, je me suis lancée. À chaque nouveau défi, Société Générale s'engage à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale.